Sasa hajaandaa iftar, labda mwaka huu umepita au uliandaa kimya kimya, dadangu? Mimi mtwaga. unajua sadaka so kikubwa sana, lakini nachojaliwa, lakini tu ni tofauti kidogo ya kila mtu ana njia zake yeah. mm. Okay, sawa Hamisa, umependeza bila shaka, ni Mobeto Styles tunahusika. Yeah. Yes, yes. Complication huwa ziko vipi unapotaka kutoka alafu brand yako ndio inatakiwa kukuvalisha? Ni wewe mwenyewe unasimama pale au kuna madesign ambao wanahakikisha kwamba bosi wetu anatoka amependeza vizuri? Um, Mosi ya ah, nguo ambazo navaa huaga zinatoka katika kichwa changu, lakini pia pale dukani kwangu Mobeto Styles kuna stylist, kuna mafundi, kuna watu wengi ambao wako vizuri sana katika kazi yao. Kwa hiyo hata kama nikiwa sipo, lese nimesafiri, natakiwa kurudi na kinahitajika kitu cha haraka, wanafanya tu vizuri. Ni, ni watu ambao wako very good katika kazi zao. Yes. Sawa. Uh, tunafahamu kama ulivyosema wewe hapo, wewe na Wema urafiki wenu ni wa muda mrefu, si ndio? Lakini kama utagundua vizuri, baada ya juzi Wema kuposti akiwa amevalishwa na Wema Sepetu eh, uh, Wema, Wema kuposti amevalishwa na Mobeto Styles, imekuwa ni kama vile watu wamekuwa kumbe sisi tunabanikishwa bure tu kwenye mitandao ya kijamii, inawezekanaje kitu kama hiki na hiki na hiki? Unadhani kwa nini mashabiki walikuwa na walikuwa naamini kwamba nyinyi mko fresh? Kuna kipindi eh, yes <laughs> Mimi kusema kweli eh, swali hapo alikuwa anasemaje? Yaani swali ni kwamba mashabiki walikuwa mara ya kwanza kuwa natetesi kwamba wewe na wewe na no, I get it now, I remember. Um, mimi sijui kwa kweli zilitokea wapi, lakini mimi unajua, mimi pia sio mtu wa ku posti sana nikiwa na watu. Social media zangu nyingi nadhani zimejaa tu kazi, kwa hiyo lifestyle kidogo huwa ni chache sana, na labda nikipost labda ni watoto. Kwa hiyo hata mashosti sidhani kama mnanionaga nina mashosti wengi ama na post watu wengi, lakini mtu ambaye Mwenyezi Mungu alijalia ya ku, kuwa na, na mawasiliano mazuri na, na watu na kuwa ukaribu na watu wengi tu, lakini mimi sio mtu wa kila kitu kukiweka huko katika dunia, yani katika ulimwengu wa social media. Yes. Okay. Pengine unadhani kwamba ule ukaribu wa kuonekana kama vile ilivyo sasa hivi ulitokana na, na levels zilikuwa ni, of course Wema umemkuta kwenye game hii, si ndio? Ule mlikuwa karibu sawa mm inawezekana wewe ulikuwa rafiki yake ila Yesu rafiki yako. Tunasema hivyo yani kwamba zile levels zilikuwa tofauti, ndio maana tukumwona Hamisa yupo karibu na Wema Sepetu, ila kwa sasa Hamisa level yake ni kubwa naye. No, hakuwa hii kuni kunibagua, not even once. Mimi kubagua automatically utokeaga. No, mimi huwa ananif, mimi ananifahamu hata sianza hizi habari za nini za mitandao, sio za usanii. Ananijua kitambo sana. Yes, yani yani ananijua yani since way back huko tangia sio ndo namaliza shule na vitu kama hivyo lakini mimi yani mimi ndo huaga sipendi sana kujichanganya yani hivyo. Kwa hiyo yani mara nyingi hata shughuli na alikuwaga shughuli nyingi sana, lakini sangia labda ubize kazi, familia, nakuwa nashindwa. Yes, nami mimi nanijua mimi ndugu yenu, huaga naogopa sana kamera. Kwa hiyo nikiona eh, sehemu tu napo kutakuwa kuna makamera mengi nakuwa naishiwa nguvu. Okay, Yes, hata leo nilikuwa sijui kama mko hapa. Sawa. Yeah. Sawa. Uh, anyway, mimi swali langu ni kwamba uh, anyway, ingawa tunafanya interviews na nini, sio mbaya. <laughs> Uzuri utamchanganya na <laughs> sio mbaya. Vipi wazee, mbona mnacheka? Ai, ah, No, yani swali langu ni kwamba kuna watu wanatamani pengine labda kufikia Hamisa Mobeto. By the way, tunaona pia unafanya biashara ya nguo, wengine wanatamani hata kufika dukani kwako, location hawaijui. Ah, Duka langu liko makumbusho nyuma kidogo ya jengo la Mwanga Towers. Ni ninashukuru Mwenyezi Mungu, actually wateja wangu wengi sana wanapajua pale, na nimeanza muda mrefu kusema kweli hii biashara ya uuzaji wa nguo na vitambaa, na namshukuru Mwenyezi Mungu inafanya vizuri sana sana. Ni jambo la kumshukuru Mungu, ni jambo la heri. Kwa hiyo ningependa tukashukuru wateja wangu na asanteni sana kwa kunisupport na mwendelee kunishika mkono na kuniunga mimi, I'm very kwa, happy. Kwa biashara yako, labda kima cha chini kwa mtu ambaye labda anatamani kuja kuvaa mm. nguo yako? Um, kwanza kabisa mimi nauza nguo na vitambaa, yaani nguo ninazovaa mimi kama hii ina kitambaa pale. Kwa hiyo nguo, vitambaa vyangu vinaanzia katika bei ya elfu tatu mia tano ambayo naamini Mtanzania yani hata chini, wa chini anaweza aka afford yes. Kwa hiyo ni anamshukuru Mungu, na pia biashara yangu imeweza kuni, kuniweka karibu sana na watu ya kuniweka karibu sana na watu. Biashara yangu imeniongezea pia umaarufu, kwa sababu wateja ni wengi sana, wengine wanakuja pale wanatoka huko mbali wanafika pale, so for which I'm very namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Okay. Yeah. Okay. Mimi swali langu hapa Riki kidogo uh, kwenye mambo ya mitindo kidogo natoka huko. Mimi naingia kwenye sanaa. Wewe ni msanii. Of eh, course. Na mambo ya kina No no no no no no no. Wewe ni msanii na tunajua juzi timu imetangaza kategori kwenye tuzo mbalimbali. Oh. Yes, zimeshatangazwa <laughs> okay. Na tunajua umefanya vizuri kwenye mziki lakini uh, hatujaona pia ukiwepo, na tumeona malalamiko ya wasanii wengi sana wamelalamika eh, kwamba watu wamewekwa ambao hawakuseli shishi na wania kwenye tuzo ya msanii bora wa kike kwa mwaka huu? Ah, mimi sina malalamiko yoyote kwa kweli. Mm -hmm. Sina malalamiko yoyote. As I said before, me I do music for fun. It's a hobby and sioni pia kama na maisha marefu sana kwenye mziki mm -hmm. and so I feel like mimi I believe kwamba watu wote ambao wapo katika hiyo sekta wanajua wanachokifanya. So kama kuna uh, upungufu wa hapa na pale, nadhani wanabidi tu wasanii ama mtu ambaye analalamika aweze kuwasilisha katika sekta maalum na wakae chini waone jinsi gani watasolve watasolve na huenda pia wao wakawa wana sababu zao. Mimi sijui chochote kusema kweli, reaction ndo nasikia hapa, kwa sababu pia situmii muda mwingi sana kuingia katika mitandao, sifahamu okay. Nisiwe mnafiki, sifahamu Yes, yani sijui na mimi maisha yangu yani mara nyingi nikiingia social media na post kazi zangu na kutoka. Kwa kwanza maisha yangu hivi ya kawaida yako yako bize yes, kwenye biashara, kwenye watoto. Kwa hiyo yes, zamani nilikuwa nilikuwa na spend sana muda sana kwenye social media, lakini siku hizi ni mara chache sana. Yes. Unataka kukwiti kwenye muziki? Um, sidhani kama nilikuwa pia na muda mrefu yani sidhani yani I don't know lakini for me I, as I told you before yani for me it was just a hobby yani nishasema hii mara nyingi sana yeah kuna vikwazo unakutana navyo labda mzingi mpaka not really not really okay. yeah not really yeah it's just fun it's something that I do for fun so I don't believe kama kuna vikwazo ambavyo naweza nikavipata nikashindwa kuvihimili nilipanga labda nitafanya mzingi kwa miaka kadhaa yes hata sio kwa miaka kadhaa nilipanga labda nyimbo moja mbili ni enjoy kwa sababu it's something that I've always wanted to do okay. yes okay. sawa Unajisikiaje baada ya kuingia kwenye muziki sasa? It's fun. It's fun. I, I, I accomplish what I wanted. You understand? Unajua kila mtu katika katika um, maisha anapewa chance ya kufanya kile ambacho unajisikia kukifanya uh, especially if it's a hobby and when you do it and you're happy uh, with it then that's you. Jamani, Sawa, na, na, mwisho ya Hamisa. Yeah. Hamisa Mobeto ni star. Mama yake ni celebrity pia. Si ndio?